Połączenie ognia i wody to recepta na skuteczne zarządzanie. Mam na myśli zasadę miej serce dla ludzi, ale bądź potworny w wymaganiach, czyli be soft on the people, but tough on the issues. Chodzi o to, by być jak dobry lider ekspedycji, który empatycznie czuje ból i wysiłek swoich ludzi, ale wiele wymaga, no bo od tego zależy powodzenie wyprawy. Oczywiście na krótką metę skuteczni są szefowie działający jak zły sierżant – Presją i zastraszaniem uparcie dążą do celu. Są też szefowie uosabiający szaleństwo, którzy brak jasnych wymagań i bałagan łączą z bezwzględnością wobec swoich ludzi. Pozornie przyjemny jest czwarty typ szefów, czyli wodzirej skupiony na dobrej zabawie i świetnym samopoczuciu podwładnych. Niestety, brak wymagań zwykle kończy się biznesową klęską. Popatrz na te obrazki. Jakim szefem jesteś? A jakim chcesz być?